ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಗದೆ ಎಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಂಗ ಹೋಗ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಾಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ ಈ ಥರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ದಾರಿ ಐತೆ ಅಂಕಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ದ ಜೋಶ್ the ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ <laughs> ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಗಂಟೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ನೀವೇನಾದರೂ ಬೆಂಗಳೂರವರ ಬೆಂಗಳೂರವರೇ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗಿದೆಯಾ ನನಗೇನ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತಿನ್ಯಾಕೆ ತಡ ಮಾಡೋದು ಆ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ Rakshith from R K days ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಚಕ್ಕೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾರಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜನಗಳು ಸಾಲಿಡ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದೇ ಆಯ್ತು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಕುತ್ಕೊಂತೀವಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಬ್ಬಾಳೆಯಿಂದ ಹತ್ತತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲೇಸು ನಿಮಗೆ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬರಕಂತೂ ಬರೋಕ್ಕಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಿತಾ ಇದೆಯಾ ಬನ್ನಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಆರಾಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಟ್ರಂಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಯಾವ ರೈಡರ್ಗಳಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ ಸಾದಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಸಾದಹಳ್ಳಿ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೆವೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸು ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸು ತುಂಬ ದಿನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗುರು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಅಂತಿದೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಏನು ಬರೋದು <laughs> ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಅವಾಗಲಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಬೈಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾವ ನೀವು ನಮ್ಮದು ದುರ್ಗ ಸೀರೀಸ್ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಪವನ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಡೈರೀಸ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂಕಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ದಾರಿ ಹಾಕಿದಾರಾ ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿಯೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಹಂಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಂದು ಅಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡೋರಿರಲ್ಲ ಟಿ ವಿರಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಆರ್ ಕೆ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಕೊಡಿಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಾ ಹಾಂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡಿ ನೋಡಿ ಬಂತಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಗಂಟೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ ಮಧ್ಯ ಜಾಗ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹೌದಾ ಈಗ ಯಾರು ಹೋಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಂ ನೋಡಿ ನೀವ್ಯಾರಾದರೂ ಬರೋರಿದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾರಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಲಿಂಕ್ನ ಆ ಲಿಂಕ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಮನೇನ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಮನೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೈವೇ ರೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಹೈವೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ನ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆತ ಈ ಒಂದು ಮನೆನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಆ ಕೇಸನ್ನು ಗೆದ್ದು ಆ ಮನೆನ ಉಳಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನ ಮನೆನ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೈವೇ ರೋಡ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಪ್ಲೇಸು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅವಾಗಿಂದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ಯಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಕೋರೆ ಇದೆ ಈ ಕೋರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಈ ಊರವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಹೋರಾಟ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂತು ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಓಹೋ ಗುರುಗು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಆ ದಾರಿನ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರಿಂದ ನಾನ್ನೂರು ಅಡಿ ನೀರು ತನಕ ಇದೆ ನೀರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಅಡಿ ನೀರಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗನ್ಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದು ತುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೀವಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರು ಇವಾಗ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ನುಸುಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೋಗಿರೋ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಇವಾಗ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಬೇಕು so stay tuned how is the ಜೋಶ್ ಹಾಯ್ <laughs> ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಹೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ರಿಸ್ಕ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ <sighs> ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ದಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಛಲ ಬಿಡರೆ ಹತ್ತಣ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಎದ್ರು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲಾಕು ಬಂದು ಲಾಸ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಐತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಗದೆ ಎಕ್ಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಂಗ ಹೋಗ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆಲೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ ಈ ಥರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಾರಿ ಐತೆ ಓಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆ ದೇವ್ರೇನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿ ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ <laughs> ನಿಮ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಅಂತ ದಿನೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಇರಿ ಇರೋರು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಎರಡ್ ಸರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡಿ ಆರ್ ಕೆ ಡೇಸ್ ಅಂತ R K days R K days ಅಂತ ಇದೆ ಆರ್ ಕೆ ಡೇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಶೇರ್ ಅಲ್ಲ share like share comment bell button ಏನು ಮಾಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ <laughs> ತುಂಬ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೀಸೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೀಸೆಲ್ಲ ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದು ಕಳ್ಳ ರೋಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊತಾರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಬಜೆಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಷ್ಟ ಹತ್ತಿದ್ರು <laughs> ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇವಾಗ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡ್ರನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ದಾರಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಹೋಗಿದರೆ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿ ಶೇಷಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾರೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಿಷ ಹ್ಞೂ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾರತ್ತೆ ಇದು ಜಾರತ್ತೆ ಕೊಡಿ ತುಂಬ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಇದೆ ತುಂಬ ದೂರನಾ ಜಂಪ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಬಟ್ ಈ ಥರ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ಡ್ರ್ಗಳನ್ನ ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬಾರ್ಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದಿರೋದೇ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಈ ಆರಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸುತ್ತ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀರೇ ನೀರು ಓಹೋ ಗುರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಆಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಕೋರೆನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆಯಂತೆ ಈ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ರೈನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೈನ್ಗಳು ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟವರು ಸ್ಟೇ ತರಿಸ್ತಾರೋ ಆ ಸ್ಟೇ ತಂದಮೇಲೆ ಈ ಜಾಗದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋಗಿದೆ ನೀರು ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಕತ್ಲೆಲೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ನಂತರ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಇವಾಗ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ನಮಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಗ್ರನೇಟ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನಿಮಗೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತಪ್ಪದೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೇ ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ take care bye see you ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಂದ್ರಲ್ಲ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಂ ದೇವ್ರಿತ್ತು ಆದರೆ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಈಗ ಕತ್ತಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಾಗನ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಆವರಿಸಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಇರುವುದು ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಹೋಗುವ ಓಕೆ ಸರ್